Choutiri ces jour de grâce. Amen. Ne comptez pas sur demain. Jésus. Motivez au C'est si c'est sa puissance. Laisse entrer le roi. laisse Gloire à Jésus. Amen. Nous voulons Laisse entrer le roi. aujourd'hui c'est jour de gloire à ceux de côté. Nous notre troisième, c'est cette année. Sauvez pas. Amen. Si ça puissant, laisse entrer le roi. toi. Jésus. Calme, quelle 106 en Désormais, désormais, pour ton et glorieux service ton lâcher te se donne. On y reprend encore. Prends tout ce que je suis, prends mon cœur et mon âme l'être de contrôler, faire l'église de Dieu de ta flamme et de ta parole. Contrôler. Seigneur de jour, transforme à ton image. S'il vous plaît, En commençant par notre Père, Pasteur de la fleur. Amen. Les début jusqu'au bout du voyage. Gane kèm wè Koutou wè lè kèm wè Koutou wè lè kèm wè Koutou wè lè kèm wè Oh, defan mwa Eske se sa kèm wè Che sim nan wè Che sim nan wè On ala vèm nan Woy Defan mwa lè Jésus. Jésus. Oh, notre. Alléluia. Jésus. Devant moi, On allait l'église, Dieu. Gloire à Jésus. Oh oui, je viens I know where God Jésus. Chantez Jésus. Chantez Jésus. Contemplez Jésus. Mais je ne veux oui. Je ne veux désormais que révélation dans cette salle Alléluia. Que miracle dans cette salle Que prodige dans cette salle Alléluia. Et ça va pas nous enseigner, oui. Je ne veux désormais. Je ne veux désormais. désormais, désormais, que ta gloire, oh mon Père, Te livre devant toi, Pécheur, je voudrais te guérir, je vis tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, 286 en français. Cherchez mon Dieu hein? Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance. Mais pour avoir la délivrance, il faut 286 en français. Pécheur, je voudrais te guérir. On râler, on approche devant mon Dieu, non. Il faut apprendre à obéir. Il faut apprendre à obéir. Pécheur, je voudrais atteindre pour l'église, mon Dieu. Hein? J'ai vu tes larmes et ma souffrance. Mais pour avoir la Alléluia. Eh, eh, eh, Chantez dans ta tête, Jésus, nous. Mais cherchez-vous du atelier ou vacaillot. J'ai vu tes larmes et ta souffrance. Mais pour avoir Jésus, la délivrance. femme, non, m'obéir Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. C'est le bonheur. C'est le bonheur que Alléluia. l'église là, non, même. Encore l'église là, Voici, je me tiens à la porte. Ton mère ton sauveur, c'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? C'est le bonheur que je t'apporte. Oh.